السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة في الفيديو ده هنشرح ايه هو السائل الابيض الذي يشبه اللبن الذي يظهر عندما نقوم بقطع احد افرع النباتات بكل بساطة عندما نقوم بقطع احد افرع النباتات يتو... نقوم بقطع جزء من اللحاء الفلوم وهو الوعاء الذي يقوم بنقل الغذاء يعتبر غذاء النبات عبارة عن كربوهيدرات في صورة نشا تنتج من عملية البناء الضوئي وتنتقل عبر مصنع الغذاء وهو الورقة خلال أجزاء النبات المختلفة عبر اللحاء فعندما نقوم بقطع جزء من اللحاء وما وهو ما يشبه الأوردة والشرايين في الإنسان يقوم بإخراج السائل الذي هو غذاء النبات وهو النشا المذاب المذاب في المياه